与若琳导师和萧玉等人告别后，萧炎等新生在虎前副院长和长老们的护送下，顺利抵达内院外围。带着诸多疑问与好奇，新生们终于迎来了进入内院前的最后一关——火能猎捕赛。 不是说这届新生挺强吗？也不过如此，碰到我们黑煞队算他们倒霉。 <laughs> 这对老生人数不占优，竟然还能一招制敌。老大。 金生火能不少于二的规矩，什么时候才能改改？走，那些家伙走了，我们也别在这里磨蹭了。规则里不是说过，越早到达的奖励越丰厚吗？等等，怎么了？刚刚那支老生队伍。 队长已是半步斗灵，团队的凝聚力也不弱。若是单兵作战，我们谁也不是他们的对手。那你的意思？我觉得我们需要选出一个队长指挥战斗，不然大家一盘散沙，恐怕很难从那些老圣的重重围解中顺利走出森林。那这队长，谁来当？ 我选萧炎哥哥。好吧，看在轩儿的面子上，相信你一次。你的实力我服，暂时听你指挥，我没意见。白善，你怎么说？好好，你萧炎便是队长。不过丑话说在前头。 别把我们当枪使！我既然作为队长，遇到危险，自然不会让你们单独抵挡。但是，我也希望大家能暂时放下隔阂，通力合作。否则，我们很难是老生们的对手。萧炎哥哥，或许我们可以想办法得到关于森林和这些老生的具体情报，这样才能知己知彼，百战不殆。嗯，你和我想的一样。 在这里，清楚赛况的人只有老生。难道从他们手里获得情报，还不知道其他老生队的情况？如果都像刚才那支黑煞队，就麻烦了。大家跟我来。我会用灵魂感知力判断老生队伍的实力。 找到一支比我们弱的老生队，将其制服，打探消息。 什么时候才能出手？你急也没用，现在只能等。机会来了。 交出来吧！冷白说的没错，果然是北面森林里躲藏的新生更多。走，寻找下一个目标。不用找了， <laughs> 我们在这儿。哟。 你们这对新生胆儿倒是挺肥的，居然自己送上门。头，这俩姑娘倒是挺漂亮，一会儿下手可得轻点，不然留个坏印象，以后我们可就没机会了。 <laughs> 他们的实力勉强在二星大斗师左右，不要拖延，速战速决，记住，一个都不能跑掉。看我怎么收拾他们！ <laughs> 学弟，手下留情啊！ 想干什么？我问，你们答。这森林有多大？很很大。你们各自抓一人到旁边去盘问。若是谁说的答案与其他人不一样，那就别怪我们心狠了。 <laughs> 正好姑奶奶，我打的不过瘾。现在弟，兄弟，我自己走。下一个问题。 参加猎捕赛的老生有多少人？一共多少支队伍？三十五个人，五人一组，一共七组。他们实力如何？都和你们差不多。有四支队伍和我们实力差不多，另外两支队伍则是黑煞队和白煞队，实力最强，恐怕恐怕和你差不多。呃，黑煞队全员黑装，队长叫沙铁。 白煞队则是全员白装，队长叫罗侯。近些年，似乎还没有哪支新生队伍能够闯过他们的阻拦。这所谓的火能，在内院中究竟有何用？为什么你们如此为之疯狂？我说，我说，内院有一座天门炼气塔，在里面修炼能取得事半功倍的奇效。我呢，就是修炼的费用。很好。 <laughs> 我怎么行了，啊！我是不会说的。哦，切！我说我说，呃，月月初内院会给每人发七天量的火能当做生活费。 <laughs> 内院有很多方法获得火能，比如扫塔、抄卷轴、猎杀魔兽、找人挑战等等。学妹，你还想知道什么？立 <laughs> 即管问。学妹也是你叫的？ 接着说。不过，最直接抓取火能的方法就是登上那院墙吧。这样就不不不不用担心火能的枯竭。多谢学长了。接下来，将你手中的火晶卡交给我吧。哎，真可惜，竟然不能将他们所有的火能都抢走，还必须留七天的保底火能。 看来天焚炼气塔便是内院学生修炼这般快速的原因吧，真令人诧异。不过相比火能，我对强榜更感兴趣。等进入内院后，我会找机会去挑战他们。你们也都知道了火能在内院中的重要性，难道就不想多得到一点吗？哼，谁不想多得点儿？我巴不得能弄够在天坟炼气塔中修炼一年时间的火能呢。 那你们愿意为了这火能继续冒险吗？哼，难道你还想打其他老生的主意不成？既然他们能抢我们，我们为什么不能抢他们？你也听到了，除了黑煞队和白煞队，其他的老生只要不联合攻击我们，都无法与我们单独抗衡。这是我们的机会，如何？敢不敢试一试？小炎哥哥，我跟你一起去。 啊，有冒险才有收获。只要你有，那我也不会有半点退缩。唉，疯狂的家伙，好吧，谁让我也对那火能垂涎不已呢？拼了！好，就这么定了。走吧，猎物要开始寻找猎人下手。 萧炎吧，竟然合理利用了火能猎捕赛的规则， <laughs> 胆识不错。往年排名选拔赛前五的学生都有一股傲气，谁也不服谁，最后反而被内院老生分裂打败。今年，萧炎带领的这支队伍或许能给我们惊喜。萧炎。 <laughs> 林哥他们真是给老生丢脸，不但被新生抢了火能，还输得这么狼狈。哼， <laughs> 这些新生如此嚣张，看来是时候教教他们内院真正的规则了。 人呢？被他们提前察觉了，我去追。我和你一起去。等一下，这个交给我。 跟上。